Bueno, gu jungea eh, salaketa batzuk egitea, epaitegian e, libre margotu dugu klarionaz ba, epaitegiko paretak eta batez ere atea, Eta horrekin adirazine genuen eta bekin ez dela konforme, eta hori egiteagatik ertzainak eh, gelditu gaitu, abisua pasadiete zurazki barne aldetik, eta geldituen gaitu eta eskatu digu hasidean e, eh, erderaz hasi zaizkigu gainea, guk eskatu dugu euskeaz egitea, esan digu, que tiene ustez la obligación de conocer el castellano, guk esan digu bakarrik itzen goben nula, azkenean ekarri dute ertzaina euskaldun bat, eta esan digute salaketa bat jarriko dela segurazki hor e, juzgadotan, epaitegietan pintada egiteagatik. Eta ber zein gina ardua una, ber pintatu dute genuen, ala ez, eta guk esan diogu, harik eta pazifikoa zela, etzala ezer kaltetu, eta bueno, izenak hartu izki dute, eta seguraski multa eta eta etorreko da. Aurrera desobedientzia, aurrera desobedientzia, aurrera desobedientzia, aurrera desobedientzia. aurrera desobedientzia, aurrera desobedientzia, aurrera desobedientzia, aurrera desobedientzia. Horakaria bera, karian gora, zezena, ai, ay ai, karian gora, karian bera, bueno, e, palestinaren alde abiatu zen BDS kanpaina aurrera eramateko, ez? Eh? Zuiko santzio eta zigor kanpaina, ba, salatzeko palestinako egoera eta Israelek azartzen duen herria Bueno, pixkat, e, kontsumitzaile bezala iruditzen zaigu izkuntzesko bide batzuk ere baditugula, eta orduan egin duguna izan da, taldetxo bat sartu geha, eta erreklamazio horri bat eskatu dugu, bertako errotulazio guztia eta bueno, publizitatea, er, errotulazioa, eta hori dena e, eh, gaztelerea utxean zegola ikusi eta gero. Eta erreklamazio horri horietan azaldu dugu, ba, gure ustez eh, donostien euskeraz bizitzeko, zein komertziok ere euskaldunak zaindu behar ditula, eta euskeraz ere eman behar ditula bere azalpenak. Berri etorri dira ertzainak, ertzain berak etorri dira gainera, eta eh, esan digute hortik aldein behar genula, gukuko indiogu, esan dugu gu beste jendeari eh, paso oztopatzen gu dela, erreklamazio bat jartzen euskean erabilera aldarrikatzeko, eta hori gure eskubidea zala. E, aldarrikapen hori eginda, jarri da errekursua salaketa, eman digute kopia, eta segurazki tramite batzun barru, ba, ikusiko da berera egin korra izan dena, ez. Donostiko eh, ondakinen bilguneko kideak gera eta bueno, egin deguna izan da e, kontenedore berde bat hartu dugu eta kontenedore berdea ustu dugu. Eta bueno, e, berezi dugu han zegoen e, zaborra. Eta bueno, hemen aurrean ikusten duzuena zegoen barruan eta bueno, azten baldin magera e, gutxienekotik e, beira zegoen e, onzi, bi onzi bakarri zeuden, beraz behiraren asuntuan eko ondo berezita zegoen, baina hortik aurrerakoak ikusten duzuen bezala, kantidade oso ondia zeuden kontenedore berdean. E, Naiz eta ondoan eduki beste kontenedoreak. Onzi harinak, bi kilo agertu dira, e, ikusten duzu volumena ondia da, nahiz eta pixua ez izan oso ondia, baina hau kontenedore eduki edukiontzi horira joan beharko luke alboan daukagu papera eta kartoia, hau guztia, eh, denetik, e, ba, bueno, ba, kartoia, periodikoak, e, eh, revistak, denetik zegoen, guztira, bost kilo. Alboan, esan bezala, kontenedore urdina zegoen. Eta, ia pasatzen bagera, materia organikora kantitate izugarri handia zegoen. Kontuan izan behar da e, bretxe iskinan zela eta seguruenik hango fruta dendatetik eta aterako zen e, marrobi kaxa hau e, gehienak egoera oso honean daudenak eta antxe, antxe ortsa zegoen edukiontzi berdean. Bestea gehiago, beste kaxakoa gehiago etxeko e, poltsetakoa da. Ah, bueno, ba, ikusten duzu dena pizka hasia, ogia, almeja zalak, e, kafe hautsa, e, eh, papera, sukaldeko paperak, dena e, nasita. Guztira, ba bueno, 32 kg materia organiko zeuden, ba kontenedorean. Eta bukatzeko errefusarena daukagu, errefusan Ba, bueno, ba, hemen ikusten ditugu ba, guanteak, kompresak, e, zigarropuntak, horrelako gauzak, eta guztira 6 kilo. Esan beharra dago, ez dagoela, ez dugula berizketa oso ondo egin, zeren azpiko poltsa beltzean, guztia oso nahasita zegoen, kafe hautsa, zigarropuntak, e, papeltxoak, denan oso nahasita zegoen, beraz guztira gutxiago izango ditzake. Baina, hala ere, bueno, ez da asko, 6 kilo besterik ez zauden hemengo marrubi hauek jateko moduan daude, ezta? Hemengo marrubi hauek e, ba, jende batzuk aritu era jaten eta oraindik bentza ez digo tripako minik eman. E, oso egoera honean daude eta bueno, ba, bat hartzeagatik ba, jan egingo dut, ezta? Eh? Oso oso dago. Hmm? Arrisko hartzen. Ez, hau baino arrisko handi horik ez baet hartzen, asuntoa da hemen e, komposta daukagula, ainorgako e, kompostagileek egiten duten komposta etxeko, bereien etxeko materia organiko guztiarekin egiten dutena hause da. Eta hau da, ba, bueno, ba, gu gara hitzu honetan, ba, edozein lora bendetan erosten dugun ba, kompostaren e, gauza berberbera da. E? e? gure etxeko e, naranja zala, patata zalak eta e, olesko kondarrekin ba, hause ateratzen da azken batean, ongarri bat, gure lorontzientzat, gure baratzetarako, gure belazetarako, eta hau da.